Jelas kayak mana pala membantu Nina jadi musang ya. Ampun tuanku, mana besar musang dengan kuda? Besarlah kuda. Tuanku, mana bagus jadi kuda atau jadi musang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK cuy bagaimana puasa kurang terakhir kali ini saya harap semuanya lancar cuy ya ya walaupun uh, saya teringat lagi cuy <laughs> walaupun saudara kita yang ada di Palestina sana sangat-sangat berduka banget cuy ya setelah dua hari ya saya memantau berita saya sangat-sangat ini cuy kayak terpukul banget gitu ya saudara kita yang di sana kita di sini sahur berbuka puasa seneng aja mereka tak cuy mereka tak Oke, apalagi ini malam uh, takbiran ya. Saya membuat video ini tuh di malam takbiran cuy. Jadi kalau ada apa namanya takbiran kurang dengar di sekeliling saya itu tolong dimaklumi saja cuy ya. Karena saya tak mau uh, apa namanya uh, menghilangkan suara tuh karena memang itu yang sangat-sangat kita tunggu cuy. Itu dia takbiran yang sangat kita apa namanya nanti-nanti kalau di bulan Ramadan cuy di akhir bulan Ramadan cuy. Oke sebenarnya saya nggak mau membuat video dulu cuy ya dikarenakan ini kan malam takbiran saya harus menikmati juga gitu ya. Tapi demi uh, janji saya demi janji saya kepada korang uh, eh, saya akan mengabulkan atau mereaksi part kedua sebelum hari raya gitu ya saya sudah berjanji untuk itu jadi saya harus kabulkan gitu cuy ya jadi tanpa banyak cakap lagi jom kita tengok part kedua dari Musang Berjanggut Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 pung. Ini udah benar ya kemarin di sini Kemarin hmm. mereka jadi ini wanita Hawaii cuy Penari apa penari Hawaii kerja dengan menteri-menteri ini sih. Datuk Bendahara Perukar Raja. Pati Tuan. Berapa lamakah Tuan Nila Utama meninggalkan kita? Di dalam hitungan Pati, kalau tak salah Tuanku, sebelas pernama. Uh, sebelas pernama. mendapat perkabaran apa-apa? Pati belum mendapat perkabaran lagi Tuan. Sudah sebelas pernama Tuan Nila pergi. Ini orang tua kandungnya ya. Takkah hidup atau dia mati? Aku sendiri pun tak tahu. Bang, kita berserah saja kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan pemula selamat, Bang. Sudah bang, dia datang di rumah orang tuanya dulu sih ya. Orang tua kandungnya. anak bapa balik. Anak bapa balik. Anak bapa balik. Anak bapa balik. Menantu bapa. Menantu bapa. Menantu bapa. Lucu banget di situ cuy ya. Udah kayak budak-budak. Terus ada spasinya gitu. Anak bapa balik. Anak bapa balik. Anak bapa balik. Ini mak <laughs> Ya, spasi Menantu bapa Menantu bapa Ada Ada scene macam Menantu <laughs> aku cantik Ngapain <laughs> itu empat? Penari ha. ya, Hawaii. Ya? Kamu berempat adalah pengkhianat Pura Cendana. Besok pagi-pagi akan ku bawa kamu semua menghadap Sultan. Baiklah, baiklah, Sekarang, aku kira satu sampai sepuluh. Siapa yang tak orang itu akan kusihirkan. <laughs> Satu, dua, tiga. Upahnya dikembali ini. Udah tahu lapor dia nih. Apa tuanku? Datuk sama-sama isterinya tu. Pun mira siap orang negerinya. Datuk Menteri siap tu mengukur sekarang beritahu hamba rakyat Tun Nila pulang membawa isteri. Biarkan istana cantik-cantik. Pada besok pagi kita sekalian menyambut Tun Nila dengan isterinya secara besar-besaran. Hmm, Sambutan besar-besaran. Eh? Anak-anakku Tun Nila sudah pulang. De trompet anda telah pun pulang ke Pura Cendana dengan membawa seorang perempuan. Ampun, Tuan. Perempuan. Perempuan, eh? Perempuan. Ini kayaknya yang jadi menteri-menteri ini tidak asing lagi di mata saya, cuy. Ya, sering banget saya lihat. Maksudnya di film-film piramli juga gitu ya. Ini, ini juga ya. Perempuan. Terima kasih Ananda Sunila Utama. Adinda kutuku permaisuri. Perukah Ananda Sunila Utama membawa seorang istri ialah perempuan. Ya, perempuan. Ya. Hmm, kaget. Ya. Yeah cantik macam masa Adinda muda dahulu. <laughs> Putu ini inilah ayah anda hamba. Hmm. Sultan Alam Shah Bana Raja Pura Cendana. Hmm. Terima kasih. Terima kasih. <laughs> Yang ini ibunda hamba, permaisuri Pura Cendana. Kejam dia. Terima kasih. Kenapa pula tak dikenalkan dengan kita? Tak tahu. Eh, ini tak boleh jadi ni. Kita jalan ketinggalan. Oh, ini ni, ini ni apa? Yang main di apa nama labu-labi ya. Datuk Bendahara Sri Peduka Jelajah. Yeah. Enak banget itu semuanya dicium. Datuk Pujangga. Datuk Pujangga. bentara ah, mangku bumi. Kau ini, kau ini kan ni kau ini ya. Nama menteri banget dikagalin ya jadi kesebut apa batin orang sedang cium bau kau hmm. menipu di sini Puh, bodoh batin Duk, Datuk ni jalan tak nak toleh pun. Adindaku Puspawangi yang manis. <laughs> Pada lani ini Ji, orang-orangan sawah itu. Oh, Adinda Adindaku Puspawangi yang cantik. Marilah sayang. Orang-orangan sawah tadi itu. Hah, Adinda ku yang manis. Hmm. Aku rindu padamu, Puspawangi. Marilah Aku perlu Adinda. Marilah aku. Ini apa? Berbutuh. Kau nak potong jalan aku ya? Aduh. Aduh. Ini kayaknya buat main di ini cuy. Kalau saya ingat-ingat ya. Film piramid yang jadi pejuang ini. Letnan apa ya? Saya lupa cuy. Aduh. Aduh, wanginya ya istrinya nih apa yang tercium-cium ni? Aku bukan cium. Hidung aku tumbuh jerawat ni. <laughs> Alas. Hmm. Aduh. Aduh. Dah punya anak semua padahal ya. Bapak, kenapa, tangan kiri? Tangannya tangan bapak ni sakit digigit tikus nak. <laughs> digigit tikus. Eh, awak tolong ambilkan majun tangan aku ni sakit lah dengar aku dengar nyut aduh sakit ni tolong ambilkan sekejap ada ada saja tanda ni padahal oh, oh, oh, oh. Hai puspawan, sedangkan tangan kau begini. kalau Kalaulah badan kau, bagaimana agaknya wanginya? Hancur menteri ini. Apa yang anda baca-baca tu? Aku mendoalah supaya tangan aku ni cepat sembuh. Nah, maju. Iya. Apa Bukan. Jendela kita ini dah dimakan bubuk. Dimakan bubuk? Mm -mm. Bau pun dah busuk. Bau. Eh, nanti, nanti. Busuk baunya. Tak ada busa, tak ada apa-apa-apa, Kanda. Eh, hidung kau tu tersumbat tu. Uh, eh, giran raja. Giran raja, ya. Wahai kekandaku Sultan Alam Sabana. Sudah hampir seminggu kekanda tidak persantap apa-apa pun. Seminggu? Dinda khawatir tentang kesehatan kekanda грубо, грубо. Rupa-rupanya Dinda khawatirkan tentang kesihatan Kekanda. Benar, Kanda. Siang malam Dinda bersedih. Bersedih mengenangkan kesehatan Kanda. Oh, Kanda. kalau lagi jadi suatu hal apa-apa, semua hidup Dinda akan lama. Oh, Dinda, idapan hati. Oh, dendaku yang ku kenang-kenangkan. Iya, iya. Rupa-rupanya bukan kanda saja yang terindu-rindukan Dinda. Hmm. Dinda juga terindu-rindukan ke kanda. Oh, hiburkan hati ke kanda yang duka. Marilah kita menari ya. Thank <laughs> <laughs> langsung berubah dan nggak lari-lari. Oh ya Allah ya Tuhanku, janganlah cabut nyawa suamiku. Yeah. Uzur. Diserang penyakit. Penyakit apa ni? Entahlah. Bukan aku tahu baca. tu pasal banggar kau tak naik. uh, <laughs> penyakit demam labi-labi. Oh, demam labi-labi. Kirain demam lari-lari. Aduh. Kita boleh sembuh Tapi taklah makan barang yang ajaib Apakah barang yang ajaib itu tuan? Kalau dapat hati musang berjanggut Hati musang berjanggut tuanku Itu memang barang yang ajaib tuanku hati? Ampun tuanku Hati dapat mimpi semalam tuanku Kata Mimpi Pati, jikalau nak cari musang berjanggut, mesti tu nilam carinya, Tuan. Hmm. Ai, awal ni macam Datuk Bentara juga. Ya, Datuk. Ya. Harus Tuan Nila yang cari ya ceritanya. Pula dapat mimpi lain macam. Kalau sekiranya Tuan Nila mau mencari musang, tak boleh membawa dia punya istri. Sebab musang takut kepada perempuan, Tuan. Eh, eh serupa pula dengan mimpi hamba. Pasti tuan. Serupa tuan. Ajaib. Mimpi Dato-Dato Menteri Sekalian sama dengan kata Tuan Ujo. Aduh, ada something ini. Ampun Tuan ku beribu-ribu ampun. Raja Muda Tunila Utama bersama istrinya mohon menghadap Tuan ku. Benarkan mereka menghadap. Menjunjung kita, tuanku. <laughs> Aduh. Aduh. Aduh. Hmm. Hmm. aduh. Ampun tuanku beribu-ribu. Harus hati, hati ya, hati mu sangat berjanggut. Anda sangat suka cita mendengar berita tuanku Uzur. Benar anak anda tu nilai utama sakit ayah ayahnya boleh sembuh kalau kiranya mendapat musang berjanggut. Musang berjanggut? Hmm. Ampun tuanku. Anak dah berjanji akan mencari musang berjanggut sampai dapat. Selamat. Silakan anak. Mohon ayah Silakan. Eh, eh, eh, nanti, nanti, nanti. <laughs> Anda kenilah utama. Kalau hendak mencari musang berjanggut, jangan bawa isteri anak anda. Kerana musang berjanggut takutkan perempuan. Kunun kata tu nujuk. Kunun. Uh, ada sesuatu. Anak anda menunggu. Ya. Datuk-datuk menteri sekalian, Tuan Guru, barangkali pada besok hari itu Nila keluar mencari musang berjanggut. Hmm. Tak sebulan kah? Hmm. Tak dua bulan kah? Belum tentu dapat. Jika sekiranya Datuk-Datuk nak mengambil cuti, melayar pergi jauh-jauh, pergilah kurang wang beta beri. Tak boleh. Tak boleh. <laughs> Alasan. Tak mau menduhaka, Tuan. Ampun, Tuanku. Biarlah Tun Nila balik dulu. Baru patik semua ni cuti. Hmm. Benar, hmm, tuanku. Tuanku. Gagal. <laughs> tak jalan juga jarum aku. <laughs> Jarum. Banyak banget istilah dulu-dulu je Jarum lah Kanya-kanya Bunda, Bunda tak fikir yang tuanku itu sakit. Sebab? Perempuan tahu ya. Sebab tak guna lah Dinda menerangkan. Busuk-busuk pun bapa mertua Dinda sendiri. Hmm. Apakah yang mengganggu pikiran Dinda? Kanda, maukah Kanda berjanji janji. Baiklah. Besok, Kanda jangan pergi mencari insang berjanggut. Kanda pergi semenit di hujung kampung. Nanti Dinda hantar orang manggil Kanda di sana. Kanda tidak faham, Sustoy. Apa yang dah berjanji? Baiklah, Kanda berjanji. nanti dia suruh orang yang pergi panggil. Selamat tinggal, Linda. Selamat jalan, Kanda. Jangan lupa janji, ya. Hmm. Jangan lupa janji, ya. Oh. Tuanku panggil sekarang juga. Tuanku panggil sama? Nah, maksudnya. Oh. Sebenarnya beta rindukan Busam diganggu Datuk Datuk Beta dah baik Balik Datuk Datuk dah baik Datuk dah baik Balik lah Matanya ni Aduh Aduh Aduh Masa tinggal lagi. Buat apa dah tu mengendap macam tikus. Bali. Bali. Bali. Baiklah, Hingga ku pertawani yang cantik rupawan. Tuanku, mari duduk. Mari, mari duduk. <laughs> Raja geni tu benci. Tuan Nina sudah pergi? Sudah, Tuanku. Jadi put bawah ni tinggal seorang-seorang Bergeser, ya. bergeser-geser Apa tak takut Dalam negeri ini banyak hantu tahu? Banyak hantu Hantu raya Hantu eh, gergaji Hantu gergaji Yang lebih-lebih dahsyat tadi Itulah yang Patik takutkan, Tuan Teng. Kalaulah ada orang yang meneman Patik, alangkah bahagianya Patik, Tuan Teng. Patik meneman jangan takut, mereka pun boleh teman. Alangkah besarnya hati Patik, Tuan Tapi, kalau Tuan Teng nak datang, janganlah datang siang hari. Datanglah lewat malam sedikit. Boleh datang, sebab baik. Boleh datang. Ya, Tuan Teng. Ini perempuan cerdas sih ya. Puspawangi ini cerdas ini. Ada sesuatu yang yang dibuat ini. Langsung sembuh. Raja. Oh, benar ya? Bolehkah Abah datang melebihi rumah Pastor Boleh. Hmm. Apa salahnya? Datanglah. Boleh. Aduh, tidak lah, ada. Oke, okay. kalian disuruh datang satu-satu ya, eh. Bersamaan atau satu-satu sih? Karena malam ini kan maksudnya. <laughs> niat banget ngeditnya apa actingnya ini tunggu sih betul lu bet oh, oke okay. tiga dua satu ada lagi di bawah kolong. Dipukul. Ada apa, Datuk? Boleh tak Amal datang ke rumah Puspawan malam ini? Boleh. Apa salahnya? Boleh. Datang. Buka kepala Sakit gitu. orang tua saat ah, ini. Siapa itu? Oh, pujangga ya, datu pujangga. Lupa gue sih. tengok perempuan jalan, mataku tak beliak, eh? Tidak, tidak, tidak, tidak, Lain kali, tengok perempuan, mata tak beliak. Aku sendiri jaga di sini, tahu? Us, Karang banget, eh? Sisa satu lagi, cuy, apa? Menteri Dato ini, cuy. Nikah kawin kah? Kawin nikah. Oh, titi, titi, suaranya. Ini Hamba Datuk nikah kahwin. Ini nikah kahwin. Ada apa Datuk? Bolehkah hamba datang ke rumah puspawang ini malam? Boleh. Hamba pun keseorangan. Boleh? Alah, terima kasih. Tabrak. hancur menteri dengan tuldu bitti çocuk satu dua tiga Empat, lima, enam, tujuh. Oh, yang datang duluan ini cuy. Apa namanya? Menteri nikah kawin. Hmm banget. Wah, yang menikmati pertama datang ke kawin ya. Asik. sama abang eh kalau suruh mari besok malam tidak bila sajalah iya iya iya Kanda, dia bunda untuk kopi ya. Terima kasih. Ambil kopi. <clears throat> eh, Puspawangi. Istri hamba pun tak pernah melayankan macam ini. <laughs> bila si tua itu nak mampu <laughs> doakan isteri mati aja kasihan masuk di rumah seorang perempuan semasa suaminya tak ada di rumah? Oh, itu salah besar, salah besar. Hmm, salah besar. kalau begitu tanda itu salah lah. Eh, salah juga lah. Tapi itu tak jadi apa. Sebab undang-undang dalam ini negeri kanda yang bikin. Itu semua boleh padam. <laughs> Siapa tu? Undang-undang dia yang buat. Tapi undang-undang dia juga yang langgar gitu ya. <laughs> Gila ya. Melompat aja itu jendela. Wah, sudah hampir bisa berenang pas atau gimana? cuy lagi azan jadi saya break dulu ya oke okay, azan udah selesai kita lanjut lagi 3 2 1 ini gilirannya nih cuy apa Pujangga, pujangga, minta pujangga, datuk pujangga. Pujangga. pujangga, datang anda jadi anda kopi ya baiklah terima kasih ya. terima kasih ya Amboi, halus kulitnya. Allah Allah ni. Menang banyak ini. сукин сум. Sisa siapa Queen? Sisa Dinda, Kanda. Kalau sisa Dinda, biarlah Kanda ambil berkatnya ya. Iya. Yeah. katakan tidak pun pak Kamarnya kanda ya. Tak ada. Bakal Iya. Masih pun jadi manis. Masih pun jadi manis. <laughs> Oh, datang lagi satu, datang lagi. Suami Dinda barang kan? Ha. Suami Aku berani mak. Aku berani. lari ini. Satu disimpan di peti, satu di bawah kolong. Meja ini. Eh. sana. Asik. Enam kali khatam patah cinta. <laughs> Enam kali khatam eh, patah cinta. Ya, ada satu lagu. Nyanyi lagu. Hmm, tentang nyanyi. Lidah kekanda belum keruk lagi. <laughs> belum keruk. Oh, keruk lagi sana. Oh, jadi nak nyanyi juga? Hmm. Rupanya tidak. Suara yang tersimpan ni. <laughs> Nak nyanyi lagu apa ya? Lagu cinta cinta lah. Lagu cinta cinta. Yo boleh. Bang selalu wali sawah hmm. dan gunung dikato. Lagu percintaan itu lah. lagu kemerdekaan. apa ya? Hmm. Oh ya, minta peluk tangan Pak Luncai. Tak juga suara yang tersimpan. Kanda, ya. nyanyilah satu lagu lagi. Tidak lagi? Tidak. Hmm, boleh. Hmm, <laughs> tak kena. Oh, Kenapa pisang? Siapa itu ya? Oh ini nih, ini, ini bendara ya. Astaga, oh ya, bawa Bawa apa lagi? Bawa ranjang ya. Bawa katil ya. Kalau di Malaysia bilangnya katil ya. Ini bendahara. Ush, tangannya. Dinda, Dinda. Suara siapa yang tak berkiat-berkiat tadi? Suara Dinda, Kanda. Ah, kenapa pula suaranya garau macam guruna hujan? Dinda putus asa. Dinda ingat Kanda tak datang tadi. Kalau Kanda tak datang, yeah. Dinda akan mati. Allah. Allah. janganlah mati, Dinda. Kalau mati, biarlah bersama-sama dengan Kak Kanda supaya kita kubur berdua saja. Dinda sakit, Kanda. Sakit apa, sakit. Dinda? Aku Kanda. Aduh. Aku rindukan Kanda. Kenapa pula? Sakitnya datang, Kanda. Datang sakit. Dia bukan dah carikan obat. Sakitnya tak payah obat. Apa obatnya ni? Obatnya cium. Ketuanya itu. Aduh, sakitnya. Ya, kan? Aku yang tak ada obat, ya. Tak ada obat. Oh, Tuhan, saya mahu. Sis pindah pindah. Cium kaki. Cium kaki. Cium kaki. Raja, raja, raja. Suami tinggal kat mana? ada tempat sembunyi lagi ke? Mesti. Jadi batu. Terakhir ini terakhir raja ini. Afrika aja. <laughs> bendara. Engkau ya. ni lah saking sayangkan Datuk Bendahara. Dia ukir patung macam Datuk Bendahara. Oh, pandainya tu nilai ya. Sendik. <laughs> Silakan tuan. Baik, eh, silakan. <laughs> Penasaran. Sit up, ya sudah sit up. Hmm, hmm, hmm. Pandainya tunggu. Patung boleh bergerak. Itu di bawah. Was Woggy, was Woggy. Apa di bawah tu? <laughs> Oh, itu tikus, Uncle. Astaga, tikus. Tikus apa begitu besar sangat? Tikus almari. Oh, tikus almari. Almari patutlah besar, ya. Silakan Rangga. Ya. Saya tak sangka Tunila begini pandai. Patung boleh bergerak. Eh. Macamku ikut tu besar sangat. Dia mengitik-itik beta. Eh, dia tengok beta lagi. Ikut tu tak berbahaya, tuanku. Ah. Silakan, tuanku. Tengok-tengok, Beta. Baring-baringlah, tuanku. Biar Patik sediakan makanan. Oh, <laughs> baik. Eh, Pak Tuan Pergi jangan lama-lama tau. Saya tak dekat sebetulnya takut. Tikus, tikus, tikus. Wait, Dapat tidur begini wangi. Kalau badan bos wangi macam mana kau wangi? Bos wangi! Bos wangi! Bos wangi! Bos wangi! Bos wangi! Bos wangi! Bos wangi! Bos wangi! Bos wangi! Bos wangi! Bos wangi! Bos wangi! Bos wangi! Bos wangi! Bos wangi! Apa ini kau wangi? Apa di bawah? Bawa katil. Oh, itu katak tuan bu. Katak apa? Katak. Kakak simpan, tuanku. Oh. Macam-macam, tu nila. Katak pun boleh pelihara simpan bawah katil. <laughs> Iya, kan. Tuanku, tuanku. Janganlah panggil tuanku. Panggil kanda, sudahlah. Eh, kanda. Kanda, kanda. Ya, Dinda. Sekarang, kita hanya berdua. Marilah kita berburu Sunda, Kanda. Itulah yang Kanda tunggu, Puspa Wangi. Oi. <laughs> Maklumlah di sana tak boleh bergerak langsung. Oh. Hai, Mari. <laughs> kita mesti berjanji. Oh, my God. Dina akan menurut semua kemauan Kanda. Tapi, Kanda mesti ikut satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya, Kanda mesti menjadi kuda. Kuda? Kuda apa? Setelah menjadi kuda-kuda, Dinda akan pacu di belakang kanda. Dan kanda mesti pusing di tempat ini sepuluh kali. Astaga, jadi kuda. Sepuluh kali, Dinda akan menurut apa saja kemauan kanda. Ada Dinda? Iya. Baiklah, kuda pun kuda lah. <laughs> kuda pun kuda lah. <laughs> Kata. Eh, lambat, Dinda? Kataknya dia nak merayap keluar je, kanda. Makanya dia temukan kanda. Sembilan kali pun sembilan kali dah. <laughs> Sembilan kali pun sembilan kali lah. Melari, melari. Kabur dia. Kabur. Eh, mengapa kau tinggalkan buah-buahan itu? Kak, kak memang selalu bayar tempat kan dah. tunggak angkat tingkap. Patung tu memang begitu kan dah. Nanti sekejap dia berada dalam tempat. Oh, oh. <laughs> Mengapa kata tu menimu beta? Katak tu berbahaya kan dah. Aman yang Zadir ini tinggal lompat Apa itu? Patung tu boleh lepas tingkap. Patung tu memang begitu kan dah. Tunggu. Kalah kanan jalan. Nanti, nanti, nanti, nanti. Nanti. Nanti. Aduh. Aduh. Aduh. Heran patung boleh lompat tingkap. Lama juga kan dah jadi sultan. Tak pernah tengok patung boleh lompat tingkap. Ya, yeah, oh. ya. Yeah. Oh. Patung. Hancur menteri dengan raja ini. <laughs> Ketemu sempat. pasti dia tadi, Ci. Oh, masih ada satu, cuy. Kan, bener kan dia? Maria. Ya, Linda. Bila Kanda pulang? Sebenarnya Kanda tidak kemana-mana. Hanya bersembunyi di balik sana. Sudahlah, Linda. Tak usah disini. Masih ada satu, Cuy. Pastikan segala yang berlaku dalam rumah tidak. Kanda, Kanda. Musang medangut yang tuan jam-jamkan itu tidaklah dapat. kepada Musang? Tak jawab. Dinda, <laughs> besok kita akan bawa Musang ini menghadap kuda. <laughs> Musang menghadap kuda. Astaga. <laughs> Cedera semua Sendiri Sendiri tempatnya ha, Ke mana ni Datuk nikah kahwin Ampun tuanku Katanya Datuk nikah kahwin Semalam makan julap Makan juga Julap Hairan Kalau beta dan uzur Datuk-datuk semua pun uzur juga. Ha, Datuk Pujangga, mengapa hidung itu dibungkus? Macam bawang air beku. Pasti selanggar tembok, tuanku. Hm. Datuk pernah harap suka Pati jatuh dalam perigi buta, tuanku. Sehingga pati pula yang dulu. Aduh, sakitnya, tuanku. Hm. Ha, mentara makubumi? mengapa mata tu? Aduh, mata patik <laughs> setengah tulang bulu tuanku. Hmm. Macam-macam. Terus tangan. Ampun tuanku beribu-ribu ampun sembah patik harap diampun. Musang berjanggut yang tuanku idam-idamkan itu telah pun anak anda bawa mengadap. Dan semua di sini ya, Piramli ya. Itu Sangat-sangat susah menangkap musang berjanggut itu tahu. Tetapi bagaimana anak anda dapat menangkap dengan tempoh satu hari, ha? Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Sebenarnya musang berjanggut ini bukanlah anak anda sendiri yang menangkapnya tuanku. Tetapi istri anak anda Puspawangi yang menangkapnya. Ha? Kata datuk-datuk semua musang berjanggut takut dengan perempuan. Boleh jadi musang ni telajak, tuanku. Hmm. Baik, datuk ketiga pergi tengok. Betul tak betul musang berjanggut? ini. temennya sendiri. Iya. Yeah. Tengok di mana ya? Hamba pun pernah tengok di mana ya? Sudah buka saja. Kenapa pula suah kutuk ni di dalam peti? Tak mampus dia dah. Ha. Mengapa Datuk Datuk tegang? Betul mesak berjamaah tu? Ampun tuan. Oleh sebab pati tak belajar ilmu hewan, pati tak boleh tekan tuan. Tetapi yang gosnya ada. Jenggot. Patutlah Datuk Pujangga tak naik pangkat. Bodoh. Jenggotnya ha, ada. Bentar apa bumi? Tuanku. Betul mesak berjamaah tu? Ampun tuanku. Betul pati ada belajar ilmu hewan tetapi belum khatam tuan. Hmm. Datuk pun satu dol. Ah, Datuk Pendara Puduka Raja, betul musang menyanggut tu? Fatih dah ya, hantam tentang belajar ilmu Asik. hewan tuan. Tetapi hewan yang serupa ini, cikgu pasti belum ajar Fatih tuan. Hmm, Datuk dengan cikgu Datuk pun lagi satu tu. Ya, huh, mari sini. Biar beta sendiri periksa. 等啊！Orang-orang di balai semua turun di bawah dengan perintah desa. Oh, dia memang sembunyikan ini ya, eh. karena ini urusan-urusan pribadi. Ya. untuk Jadi kuda. Oleh kerana beta takut tusang bujang terlepas, dari itu Datuk ketiga angkat ini pergi bawa ke dalam sarang tunggu sampai beta datang. semua ada namanya ya Raja Kuda uh. satu benda apa sila menghadap Bicara apa musang berjanggut Kata Tikus dengan patung ya <laughs> Ampun tuan Tuan Nila Utama Sekarang bawa istri anak Ananda Puspawangi Menghadap beda dengan perintah Patik menghitung yeah. perintah Ah, ahli-ahli mesyuarat Pura Cendana sekalian Beta sangat senang hati kerana dah dapat usang berjanggut Mereka-mereka sekalian boleh pulang ke rumah masing-masing Nanti-nanti-nanti ah, -masing. Ah. Ingat, tidak dibenarkan siapa-siapa tanya pasal musang berjanggut lagi. Tetapi kalau ada yang tanya pasal musang berjanggut lagi, betul hukum. Potong kaki. Baik. Oh. Okey. Ini masa berjanggut cuma sampai di sini aja ya. Gosipnya ceritanya. Ya. sini. Bukan beta tak tahu. Mungkin malu. Buka. Ini peti. Ada yang jadi kata. Ada yang jadi tikus almari. Ada pula yang jadi patung-patung si tua ni pergi jadi Nusang pasal apa malu Nama saya. malu Malu pura cendana Tak boleh harap Bodoh Beta semalam pun jadi kuda Beta pun semalam jadi kuda sih? Nah, gimana endingnya ini? Ananda berdua lah istri masuk menghadap. Ah, Ananda itu nilai utama dan perempuan. Ayah anda minta maaf di atas kelancangan Datuk Datuk Munshi. Dan hmm. ayah anda oh, minta maaf jadi kan? Dalam niatan ayah anda, tak ada apa-apa. Sumpah hmm. tak ada apa-apa. Taklah Datuk-Datuk mengkriskan. Tidak ada apa-apa. Yang sebenarnya, ayah Ayanda mahu tahu perbezaan di antara perempuan dengan betina. Sekarang baru tahu. Ayanda tahu. Sepernama yang akan datang ini, dia penasaran ya Yang mana perempuan yang betina Oh udah diangkat di sini Udah jadi sultan ya Ayanda sudah tua dan uzur tak layak lagi memerintah ya rakyat. Dari itu hmm. niatan ayahanda hendak pergi ke tanah yang suci menunaikan parbu haji. Apa hal hmm. Satu ratus semua ambil pencet. Berhenti. Berhentikan. <laughs> Bisa berjenggot ini nih. Ternyata jenggotnya itu ya. Oke okay, oke. Okay. Oke okay, itulah tadi part kedua dari musim berjenggot cuy ya Dan menurut saya sih jalan ceritanya keren banget ya Karena banyak singgungan banget tentang pemerintahan Atau banyak eh, apa namanya ini Kalau singgungan di Malaysia ngomongin singgung, singgungan juga ya Pokoknya singgungan tentang kerajaan gitu ya Kerajaan yang berlaku pada waktu itu cuy ya Kayaknya yang pada waktu itu berlaku cuy ya Ada yang satu jadi <clears throat> kuda tikus almari kata gitu ya eh, patung dengan kuda ya pokoknya di sini saya masih banyak yang belum saya pahami dari alur ceritanya cuy mungkin ada lebih lebih mengerti tentang alur ceritanya atau makna dalam film ini kurang bisa komentar di bawah ya biar saya eh, bisa mengerti juga intinya ya karena saya menontonnya cuma sekali saja, jadi saya uh, menilai film ini itu Eh, secara singkat ya secara singkat dan saya menilai di film ini tuh memang menceritakan tentang tingkah laku buruk dalam kerajaan cuy ya mulai dari rajanya sendiri dengan menteri-menterinya cuy itu yang saya tangkap cuy ya <clears throat> Oke cuy mungkin itu aja cuy ya dan sebelum saya pamit saya pribadi ya segenap keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin cuy ya buat kurang semua. Kalau saya ada salah, tolong dimaafkan. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.